Mamá, ¿y usted sabe por qué va a votar? Vota, vota, vota, vota, vota, vota. Si usted no sabe por quién va a votar, Bota, bota. Mira por la ventana y verás. bota, vota, vota, vota, vota, vota. Bota. Y cuidado con la basura, ojo, perderá. Bota. Bota. Ahora tú verás que lo que. Bota. Bota. ¿Por qué botar en RD? Bota. Bota. Bota por el que trae el desarrollo. Bota. Bota. Y no por el que te da 500 un pica Bota, bota, por el desarrollo. Bota, bota, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, por 500 puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta, puta. Vota por el desarrollo, no por los 500 y el pollo